ibang uri ng kabataan kapag nahuli ng barangay. Walang face mask. Barangay ata yun ah. Gagi, wala akong face mask. Oy, hindi ako ang digital bag. Wala ka pang face mask. Ano mo tapos face mask? Hindi ko kayo yung nakakatuko ko pare. Alam mo naman yun, araw-araw na kayo nangyari. Okay, bibili mo. Gagi, sa gutom na naman. O sige, magpapakain ko. Basta. Bilis ka lang ng buong barangay dog. The transform. Parang yata yung gabi na dito. Hindi ko alam, pre. Hindi ko alam. Meron ako alam, pre. Hindi, bulsa mo. Wala na siya. Oh. Para sakay, pre. Ang gagawin ko dyan. Tangin ka ba? Sakay, bogo. Huh? Oh. Ah. Ito, pare. Ang bata doon ah. Puntahan ko nga doon. Hindi ko lang face mask eh. Kung may balak silang malis, habulin ko. Dasiga. Eh, ba't ka nasa labas? Nagpula akong face mask. Di ba ako kilala? Ako siga dito. Dami pong bukod. Violation eh. Siga dito ka ba? Opo. Walang nakita ng alien dito. Nakilala boss? Siga ka ba dito boss? Siga ako dito eh. Hindi mo alam. Musuli lang na boss. Di mo alam siga ako dito ah. Silang kita, boss. Walang huli sa akin. Hindi nga ako nila huli Ikaw pa kaya? Takpisin ko mukha ko, lipat yung kanin sa kaliwa eh. What? What the fuck? Huli mo. Akong puman. Uy kayo, wala pa kayong mga damit. Itapin mga ribs nyo. Ayaw nyo ba kami? Ay, Christmas. Kung pumaster kami. Bakit turo naman ko ngayon, ha? Mga badang, mag-doom. Kung pumasok kami, So, turuan ka namin. kilala niyo ba ako si Badang? Tuturuan ka namin mag-gumbo. Ay, dami nyo alam. Gupo ko po kayo. Wala, Ito ang tinatawag na wala akong pake sa mga kumpo na yan. Spirit of the Wood. Ha? Wala akong pake ng spirit of the wood. Saan kayo? Ano? Mga adik kayo! <laughs> Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Ano? Kung pumasok kami dito. Pre, parang may mga pumasok kami. Lugi tayo dyan. Baka nang ininga The time is na baliw. Mukhang Chinese to. Try ko nga ako sabihin to. Oy, ba't wala ka ba yung mas? Sige yung sige na to. Ay, ikaw, tapos ako ba malakang magkapan dito? Yan, sige na, tangatang skills, chang-chang ka, mas ka. Napatay ka ba? Kinusta? Nagsasabi na ito. Siguro niya si Kinusto. Ah, gutom ka. Chris, ka, Kinusto. Hindi kita maintindihan. Ano pre? Pre, nasan ka? Dito lang ako pre. Ay, bobo mong tanod ka eh, no? Sino ba yan? Sorry pre, sorry pre. Ano yan? Hindi ko maintindihan yung pinagsasabi nito pre. Ano problema nito? Sabi niya una pre. Ano Chowpan. Tapos natatae. Di ko alam natatae oh. Wala makain sa bahay nila eh. Iwala ko mo baka meron ba sinasabi mo? Chicken skills stay so stop. Sabi niya, ang baho ng Christmas mo. Ito. Oh. Mga adik kayo! <laughs> Tangin na. Tignan ako ako. Tangin na, balutin kita eh. Chicken skills skills skills. Mustang at si Crystal. Stop. Ba't daw may bedyas ka sa leeg? Gago pala tong Chinese na to eh. Gago! Inyo. Video lang nga tayo to pre. Ano? Sumukulong ko to si Jian. Chika, chika, mas tama siya. Ito kay eh. Ano? Siya ang mas tama, mas tama. Bago ng gilid ng dede mo. Natata eh! Hindi ko sa Parang gusto ko kulong kita, gulo ko tayong dalawa eh. Gulo ko ba ka na? Suwa, suwa, suwa. pan! Ano ba talaga? Ano ko? Nagsasabi mo. Zero, zero, dali mo. Tres ah. gamas tanga tres tres nyo. Wala ah. kami extra rice. Ah, hot dog tara sama ka na sa amin. Oo nga. Yung guys nyo. At ano, tatay ka lang. Ano, tatay ka lang. Mapapanguin mo na namin. Mapapanguin mo na namin. The kunwaring may epilepsy. Uy, okay, saan ka pupunta? Minardedad ka. Anong, tsaka wala ka pang face mask, oh. Tara, dadaling kita sa barangay. Lockdown pa. Gago, gago. Ano nangyayari dito? Iwanan ko na lang to. Bahala ka sa buhay mo. Balak naman daw niyang magbago. Ang kaso, So, magbabago rin po ako, kaya lang hindi po po, po siya ngayon. Kailan? Baka bukas, sa makala. <laughs> Pwede iwasan, kaya lang minsan eh, may mga kaibigan na hindi mo mahindian. Yay! Naloko ko siya! Ooh! Chaupan, tatatae, hindi ko alam eh. Ano? Kayong dalawa, wala kayong face mask at damit. Makukulit ba kayo? Yata kayo sinasabihan ng mga magugulang para kayo may mga sakit. Gagawa niyo. Para tayong eh, nangyayari. Tayo, ah, Pakitaan namin kayo ng kung fu. Alam niyo ba yung kung fu? Kapitano! Kapitano! Kung fu! Turuan kita! Layo. Lap, lup, lup! Go.